мурас турниринин жарым финалына өткөн командалар аныкталды акылбек жапаров евро кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы менен жолукту баянын маздар компаниясы кыргызстанда күн электр станциясын курат кыргызстанда беш жүз тогуз мектеп жана жүз алтымыш сегиз бала бакча карантинге жабылды кыргызстанда жаштар саясатын өнүктүрүүнүн багыттары аныкталды бишкекте футбол боюнча мурас достук турниринин чейрек финалдык оюндары өттү газпром балдарга дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо спорт комплексинде өтүп жаткан турнирге жалпы он алты команда катышып жарым финалына төрт команда өттү эскерте кетсек бишкекте он төртүнчү он бешинчи декабрь күндөрү президент садыр жапаровдун катышуусунда салтка айланган мурас достук турнири өтүүдө аталган оюн жылына эки жолу кышында жана жазында өткөрүлүп турат министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси акылбек жапаров кыргызстанда европа биримдигинин өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи мэрилин йосовсон менен жолугушту министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей кыргыз тарап климаттын өзгөрүү кесепеттерин жумшартуу контекстинде жашыл экономикага трансформациялануу жана ресурстарды үнөмдөө маанилүүлүгүн түшүнүү менен аз көмүртектүү циклдуу экономиканын ийгиликтүү моделдерин киргизүү боюнча евро биримдик менен кызматташууга кызыктар кыргызстандагы европа биримдигинин өкүлчүлүгүнүн башчысы э осефсон өз кезегинде эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө жана мындан ары өнүктүрүүгө даярдыгын билдирди Біріккен Араб Эмирлігінің өкмөтүнө таныдық инвестициялық Мастар компаниясы Кыргызстанда қуаттылығы 200 мегаватты түзгөн күндүн нурунан электр энергиясын ачуучу станция құрат. Маалыматка ылайык, тиешелүү документке энергетика министри Талайбек Ибраевдин Абу-Дабиге болгон жумушчу сапарын алқағында қол қойылды. Түзілген келишимдин негізінде 4 ай Мастар компаниясы изилдөө иштерин жүргүзүшөт. План боюнча станция 2025 жылы эксплуатацияға берилет. Инвестор катары Мастар компаниясы 200 мегаваттка 180 миллион доллар андан ары 1 миллиард долларға чейін салым қошады. кыргызстанда 509 мектеп және 168 бала бакча карантинге жабылды бул тууралуу жогорку кеңештин бүгүнкү 15 декабрдагы жиынында билим берүү жана илим министринин орун басары бүгі ашымбаева білдірді. бүгүнкү күндө өлкө аймагындагы 2357 мектептің ішінен 509 ы карантинге жабылып онлайн режимде білім берүүгө өттү ал эми 1510 бала бакчанын ичинен 168и карантинге кетти кыргызстанда он төрт жаштан жыйырма сегиз жашка чейинки жаштар арасында жаштардын жыргалчылыгы жана бакубатчылыгы боюнча индекс аталышындагы эл аралык изилдөө жүргүзүлдү бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары союзбек надырбеков билдирди анын айтымында ар тараптуу изилдөө маданият министрлигинин демилгеси менен келечек жаштар платформасынын алкагында уюштурулду